и это вызов принят. Совсем недавно, буквально около недели назад, мне кинул вызов для Лем Онлайн канал э, выпить 2 литра воды. Смотрите, <laughs> как это было. Парень давил, да? Ну, в принципе, он справился. Говорит, что надо все эти 2 литра воды выпить за более короткий срок времени, чем там. Ну что ж, Давайте попробуем. Засекаем время. Я открою одну баклажку. Нужно была одна, у меня, у меня будет две. Пить хочу. Поехали. придумал робот. это начинается. Раз. Ну, не реклама ни в коем случае. Мужчина пился. Парень точнее начинает, может на болтазик поставить. у меня пока нормально. Пока так, бодряком. Сколько там еще есть запас? Думаю, есть. почти напился. Нет, так и напился. Ну, слав чуть-чуть, а время идет. Стоп. Итак, сейчас проверим. Но ну, задание я выполнил. Две баклажки. Я думаю, быстрее. Да. Опять мой вызов. тошнит, сразу тошнит. Как-то не тошнит пока, слава богу. Вот. Данный вызов по выпиванию воды я адресую каналу Колвелл Шоу. Вызов за тобой. А что касается твоего выполнения вызова, смотри вот здесь по, вызов, по ссылочке. Вызов выполнен вот здесь. Вот твоя ссылочка. Там я выполнил твой вызов. Ребятки, подписывайтесь на каналы Convolute Show, на канал Лимон Лайм. Нормальные пацаны развиваются, помогают мне развиваться, я им помогаем, чем можем. Вот их группы в контактах, вот это Лимон Лайм, а вот Convolute Show, это его ID контакта, пишите им. Э, может они идею, кидайте им вызов. Вот. Ну, а мой вызов заключается в следующем. Ну, а вызовом для тебя, для Lime TV, будет мой ответный вы, ответ на вызов э, канала Combo Show «Съесть лимон». Все очень просто. Я купил лимон. Сейчас, наверное, пойду его помою. вот, помыл. Ну что ж, время засекать не буду, просто надо съесть лимон. Рисунки маленькие, желтенькие лимон. вами был Надежда Баскова. Bravo. Du willst wieder. Das kann man Oder gut. Oh, Oh, <laughs> 아. назад. Похоже, пошли. Ну что? Это вызов. Да, ладно, Ну а, соответственно, для кого шоу вызов то, что я делал в предыдущем, да? То есть выпить 2 литра воды соответственно, быстрее меня. А я ее выпил, по-моему, за минуту 24 или 34. Ну, там смотрите по времени. Засекайте. Все получилось очень быстро. Все, ребята, ваши вызовы я выполнил. Вам, соответственно, вызов бросил. Так что вперед, дерзайте. Соточку, если кто-то отказывается. Вот, я все выполнил. Извините за задержку. Были технические неполадки. Поэтому ну, главное не время. Время не оговаривалось, можно без времени. Так что все. Ну а вы, дорогие мои зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пальцы вверх, вниз, кто там как считает правильным. И напишите, пожалуйста, в ваших комментариях, насколько вам интересна данная рубрика «Вызов принят», потому что у меня вот окружение, а, как бы, мнения разошлись, вот, и как бы вам, что бы вам хотелось бы видеть моих видео таймлапс, вызов принят или в ложке от Алешки, то есть определитесь, как бы, что вам интересно, потому что все, что я делаю, это чтобы вам было, было что посмотреть, чтобы вам было интересно, вот, а мне как бы интересна оценка, ваша именно оценка, лайки, дизлайки, все воспринимаю адекватно, так что пишите в комментариях все, что вы думаете по этому поводу, я буду по возможности сразу всем отвечать. Вот. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь. Всем спасибо, всем пока-пока.